त्याची लढाई आहे आणि ज्या लोकांना असं वाटत असेल की हा हे असे गरीब बिचारी तसं नाही आहे आम्ही योद्धा आहोत आम्ही सत्याचे योद्धा आहोत आणि आम्ही असे लढत राहणार आणि गव्हर्नर साहेबांकडून आम्हाला निश्चितच चांगलं आश्वासन मिळालेलं आहे आणि ती स्फूर्ती त्यांच्याकडून आम्हाला मिळाली आहे की आम्ही अजून जास्तीत जास्त सत्यासाठी निश्चित लढणार आहोत आणि विजय आमचा आहे जी सध्या परिस्थिती आहे जे आम्हाला फॅमिलीला लेवल कुठल्याही लेवलला फॅमिलीला आतमध्ये टॉन्ट के कुछ ही खोटे पुरावे दाखन इज्जत अब्रू वर हल्ला केला जातोय या सगळ्या गोष्टी आम्ही संगित समोर कि आहेत आणि त्यांनी निश्चित धैर्य ठेवा तुम्ही फाईट करा सत्या विजय होणार क्या क्या क्या गवर्नर साहब ने आपकी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया है और कुछ इसमें एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे या बात करेंगे केंद्र में बात करेंगे ऐसा कुछ कहा है अभी जो मीटिंग हुई मिली है उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है मैं इसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकती कुछ भी लेकिन हाँ हमने अर्जी दी है आगे देखते हैं क्या हो आपने अपनी सारी तकलीफें बताई है गवर्नर साहब को क्या क्या बताया बताई है हमने सब बताया है जो statement inside that we spoke about that the politics had been for in the history of Maharashtra. Never there has been any politician in that level to go to that level where he has included any women. and this is this is out of level. It is a very very low graded work that has been done. Has he given any assurance? Has he given any assurance? ऐसी ध्यान रखा जाएगा कि औरतों को खींचा नहीं जाएगा अगली बार पॉलिटिक्स की लड़ाई में एंड और काफ़ी हम आपके साथ हैं that is what he said कि आप करो जो भी लीगल है सब the matter is sub judice also everything is believing on the judiciary system Yasmin आपने वो शिवरा पुलिस स्टेशन में भी एक समन दिया जी है हाँ तो फिर राजपाल से मिलने की मैं अभी मैं भी अभी तक वेट कर रही हूँ कि वो मुझे बुलाए थैंक यू मैम